Anna. Hi, this is Nisal Adhikari. Hi, I'm Sandeep Deppeda. Yeah, we're gonna sing a song. It's Be, Be It Kiyo Mayo. Yeah, here we go. कस्तो नौलो आभास हो आफैमा हराउँछु म के यो माया हो आज मलाई यो के भएको के भनौँ म ती सोधिरहन्छु खोजिरहन्छु हो मेरो मनको काम फते हो सत्य हो मेरो हालत प्रेमीको दुरुस्त भयो पिरतीकै गीतहरू किन गुनगुनाउन थाल्छु म यो भन्दा नौठो सुन्ला तर उनकै सोचमा व्यस्त छु म आश्चर्य लाग्छ आज देख्दा आफ्नो स्वभाव बलिँदै गए गाई बानी सबैको प्रभाव भावमा उनको फेरि मेरो मन हुन्छ किन फरक लाग्छ सबै कुरा आज सबै भिन्न चलचित्रको दृश्यमा आज स्लो मोसनमा छैन तर नवी प्रेमीले भनेका पूर्ण भएको पनि होइन दोहोरेर आउँछ भन्थे एउटै मान्छेको सोच विशिष्ट श्रेणीको यो पलमा बिर्सिन्छन् सबै थोक महसुस गर्दैछु आफैभित्र परिवर्तन नौलो छ आवाज खुसी डर उत्साहको मिश्रण आत्तिको मेरो मन छ उखोज्दो खोज्दछ आरक्षण कसलाई सोधु के म गरौँ मायाको नै हो कि भएको कस्तो नौलो आभासी हो आफैमा हराउँछु म के यो माया हो आज मलाई यो के भएको के भनौ म तिमीलाई नै सोधिरहन्छु खोजिरहन्छु तिम्रो Really nice to meet you. You can call me near home, I had ain't gonna hit you. Everybody's looking at me when I'm getting crazy, girl. I'm like a small baby, happy in your Disney world. I waking up for Valentine. I'm probably making mine now. I'll make you fall for me. I can be the parasol when you're falling down. I can be your caring hobby. You can be my wife. We can settle down with a sweet lady. Tidally, you feeling me? Who gonna do this to fool Something Somebody, an island, or a calling round a chimney. Friends disappear, sign a genie in a needle This is not a fiction, baby We got the chemistry, You are elegance so beautiful Sorry, you magical, your presence a miracle That makes news possible Baby, you're so perfect, you make my heart move like no earthquake You're the girl that I'm in love Toss and turn my bed sleep Verses in my mind, the one that I need Her smile, if you my home Reminiscing all the memories where I go I don't know where I'm doing and what's to be done These feelings are near me. आई जाउरी फिस ल हराएको सुनको सम्झनामा आज भोलि के भयो मलाई निन्द्रा छैन यहाँ खामा बस्छु म सधैँ टोला खै के भयो मलाई कल्पनाको संसारमा व्यस्त छु सोच्दछु खोज्दछु केवल उनलाई सायद मायाको जालमा फसे कि पलायो यो मनमा खुसी मायाको रङ्गमा डुबी बस्छु यो संसार भोलि अब कसरी सम्हालु पागल यो मन फेरि धर्किन्छन् के नाम लिई आशाको किरण भरे आइदिन यो जीवनमा मुस्कानले छाइदिन मेरा हर बिहान सुनौलो बनाइदिन आज मायाको गीत गुनगुनाउँछु यो मनानी दर्पणमा हेर्छु देख्छु उनकै आकृतिको चित्रण के यो माया हो उनके सपना प्यारो भयो वर्णन गर्न गाह्रो भयो नौलो त्यो आवाज उनको नसालु हेराइको गहिराइमा डुबेछु म एकान्तमा बसी फेरि आफैलाई सोध्छु म भासु हो आफैमा हराउँछु म के यो माया आज मलाई यो के भएको के भनौँ म तिमीलाई नै सोधिरहन्छु